皆さんの力を貸してください相談のメッセージをいただいてるんです僕がこのお手紙をお話ししますのでアドバイスとか応援メッセージとかあればどんどんコメント欄に書き込んでください百秋武道具店の動画 こんにちは百秋ブログでのがですやってますかおー明けましておめでとうございます新年早々なんですけども今日はちょっといつもと違ってフリートークでやらせてください皆さんの力を貸してください と言いますのもあるお母さんから息子さんの剣道のことで相談のメッセージを頂いてるんですでこれになんとかうまく回答したかったんですけども僕一人でやっぱり力不足でできなかったんですよねなので皆さん今日は僕がこのお手紙をお話ししますのでそれを聞いてこのお母さんとか息子さんとかもう同じように悩みを持っている方にアドバイスとか応援メッセージとかあればどんどん コメント欄に書き込んでくださいもう僕も今回全部読んでますのでぜひそういう動画になればと思いますじゃあ早速ですけどもお母さんからの手紙ちょっと長いですけどね読ませてくださいはじめまして。最近、宇賀店長の動画を発見して拝見させていただいております。あまりの分かりやすさ、熱意についつい見入ってしまいます。ありがとうございます。私自身は剣道をしておりませんが、中1の長男が小1からしております。 中1になる息子小1から始めましたが負けて負けて負けて勝利は覚えてるだけで3度です先生に「今日はお家で宴会ですな」と何度も叫ばれ嬉しいやら悲しいやらそれほど勝てませんもともといわゆる運動神経というものはありません不器用ですでも何度もやめようというのですががんとしてやめないと言います しまいには地元の中学に剣道部がないからと私立受験までして剣道部に入部してしまいました継続は力好きこそものの上手なれと言いますが中学に入った今もさっぱりです わざわざ入学したのだからある程度はできるのだろうと思われていたみたいで先生や先輩方保護者の方々からの失望感は言葉がなくとも分かります長男は体にハンデがあり肘が伸びきらない膝のクッションが弱いといったものがありますそれでも本人はやるというので何でも一つのことを続けるのはいいことだと思い今まで来ました一体何で息子はこんなに剣道を続けたいのでしょうか聞くと好きだから と言いますでも勝てなくても好きなものは続くのでしょうか悔しくないのと聞くともちろん悔しいと言います他の先輩方からは負け続けてもヘラヘラしている長男にイラついている気持ちが伝わってきますヘラヘラは彼の防衛なのですが私は楽しく剣道ができればそれでいいと思ってましたが小学校の時にも先生には頭を抱えられため息をつかれ褒めるとこないので褒められませんと言われました 他の団体に移ってもやはり先生方からの失望感チームメイトから弱いのに出場するなという言葉この時点で私はがっくりきてもうやめようよと言ったのですがそれでもやめないと言いました今も同じです弱いです先生はまだ今のところ一生懸命教えてくださいますでもいつか見放されそうですチームメイトは頼むから日本負けはしないでくれと懇願してきます でも見本負けしてしまうので最近では剣道以外の学校生活がぎくしゃくしだしました長々と書いてすみませんもう親の私が最近疲れてきてしまいまして試合会場へ行ってもいつも負けるので謝罪の言葉のバリエーションがなくなり先日はとうとう頭がフリーズしてしまいました 何も話さず帰ってきてしまいましたこういう感じの子が剣道を続けていくとどうなるのでしょうかおそらく膝が持たないので高校ではやめることになると思いますただ中学3年間は入試もないので続けていくと思います本人はその気ですこういう子は一体どうしたらいいのでしょうか 親の私はどうしたらいいのでしょうか私は剣道をしたことがないので子供になんだかんだとアドバイスはしませんしできません先生がおっしゃってたことを覚えてメモ書きで渡したりはしています最近は宇賀店長の動画をスクショで撮って コマ送りのように並べてプリントアウトして渡したりもしましたでもこれって子供の自主性を奪っていることになるのかしらと今思いました本当に長々と申し訳ありませんお忙しそうですのでお返事など気になさらないでくださいこれからも動画を楽しみにしておりますこんなに頑張ってるねお母さんと息子さんに対してね お役に立てない自分がねもう本当に歯がゆいですよこの親子はどうしたらいいですか聞かせてください今回のお悩みがちょっと特殊なのは普通と逆なんですよね普通はもう息子さんが辞めたいでも親が辞めさせたくないこれは結構あるんですよでも逆で息子さんがやりたがってるそれを親御さんがもう辞めた方がいいんじゃないかっていうだから難しいんですよまずはやっぱりね大きく2つの意見に分かれると思うんですよ辞めさせた方がいいんじゃないのっていう意見と 続けた方がいいんじゃないのっていう意見ですよねどちらも正解どちらも言い分あると思いますまあ、やめさせた方がいいんじゃないのっていう意見には息子さんには剣道の他のスポーツの方が合うんじゃないかそっちの方が伸びるんじゃないかっていう意見それもごもっともです今の試合重視の道場の剣風が合わないんじゃないのそれも確かにそうかもしれないこのままだと息子さんもお母さんもかわいそうだよこれも確かに分かるんですよ 反対に続けた方がいいよっていう意見は、まこのままやめると負け癖がついちゃうよとか本人がやりたいって言ってるのになんで親がやめさせるんだとか結果が出るのはね人それぞれなんでもっと先で絶対伸びるかもしれないから今はまだ頑張って続ければいいじゃないかっていう意見もうそれもごもっともだと思うんですよ。ぜひあなたの意見コメント欄で聞かせてください。最後に僕の個人的な意見、まあ、個人的って言ってもその YouTuber とかそういうのやめてね YouTuber とかやめてうちも息子が剣道やってるんで一親 としての意見はぜひこちらの息子さんにもこのまま剣道を続けていただきたいっていうのがもう本音なんです本音なんですけどもその理由は僕も息子は剣道やってるのずっと見てますけどもあこいつ頑張ってるなって実感することがたまにあるんですよね、まあ、親として頑張ってるなって実感するのが決してね試合に勝った時だけじゃないっ っていうのが理由なんですようちの息子はまあ剣道もやってるんですけども学校では音楽クラブ、まあ、コーラス部ですよね、まあ、合唱そういうのやってるんですよねそれで NHK のまあ香川県大会ってコンクールがあってたまたま今年うちの息子の学校が金賞を取ることができたんですよすごい頑張ったんですよねその時の表彰式の時の話なんです他の学校は表彰状何々小学校って言われても代表者が出てってこうやってもらって礼して 観客の方向いて礼してそれでスーって行っちゃうんですよなんですけどもたまたま、えー、うちの息子がもらうことになって表彰状観音寺小学校って言ったら「はい!」とか言うんですよねステージの上ですよびっくりしちゃってで「何々小学校!」とかってこうやってもらってくるって向いてお客さんの方向いて「えありがとうございました!」ってこうもう腰なんか90ですよこんな感じそれでもうみんな会場がうわって ってなって校長先生もべた褒めで打ち合わせしてたのかなっていうぐらい思ったんですけどもよく考えたらあこれ剣道だって思ったんですよこれ剣道やってるからこんなにすごいなんか挨拶できたんだと思って僕はまあ剣道頑張ってやってよかったなと思ったんですけどもねそれと同じことが多分そちらの息子さんにもあって試合に勝って た負けたっていうのはもうその剣道のほんの一部分でしかないと僕は思ってて、まあ、中学生だと特にその試合に勝った負けたが一番重要視されるかもしれないんだけどそれって決してね試合に勝った負けたっていうのは剣道の全部じゃなくて一部でしかないんですよ他にも剣道において大事なことっていっぱいあるんです 例えば息子さんがね稽古で一番大きい声を出してとか稽古を休まず皆勤賞を取ったとかねこれすごいじゃないですかそれとか昇級審査で正しい基本の通りのうちができるとか先生とかね友達にね挨拶ができるとか防具をきちっとしまえるとか靴を並べられるとかそういうのを見た時にやっぱり親として剣道を習わせておいてよかったなって思うと思うんですよ試合に勝った負けただけじゃないと思うんですもしよかったらお母さん息子さんの手のひら 見てください多分ここにね豆があると思います足も同じです左足の裏側親指の付け根痛そうな豆があると思います皮も分厚くなってますそうやって息子さん剣道頑張ってるんですよその原動力は僕はもう最初メール読んだ時思いました剣道が好きだからなんですよ好きが一番強いんですよね好きには勝てないんですよそしてもしお母さんがこのタイミングで息子さんにもう剣道やめれば って言ったとします息子さん「えなんで好きでやってるんだけどだって試合に勝てないじゃん」その瞬間息子さんはハッとするんですよ。あ試合に勝てないことって悪いことなんだって思ってさらには僕が試合に勝てないことでお母さんまで恥ずかしい思いをさせてるんだって思った瞬間ガラガラって全部崩れますよ。 剣道嫌いになると思いますそれは今剣道好きでやってる子に聞かせるにはそんな必要全然ないと思いますそれはもうやっぱり残酷ですなぜなら剣道の世界には試合に負けて怒る先生っていないんですよ絶対これ断言できますまあその試合のねやる気がないとか態度が悪いとかそれは怒るめちゃくちゃ怒りますよでも試合に負けたことについて怒る先生はいないですですからどうぞ安心して 負けてください絶対僕全然それ問題ないと思ってだから安心して負けてください今日の動画は以上になります長くなりまして申し訳ありませんでした本当この動画見た後にコメント欄に 応援メッセージやアドバイスあれば書き込んでください普段コメントなんかしたことないよって人もぜひ書いてください僕も全部読んでますそれを他の方同じような悩みを持つ父兄の方見てると思うんですぜひあの指導の先生方とか別の父兄の方とか同じような学生の方とか小学校の方でも大丈夫ですみんな良ければ一言メッセージ書いてあげてください今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日よ